Buenas, soy Senen, teclista de Bostock. Nací en una familia de músicos y por eso siempre he estado tocando música tradicional. A partir de ahí he estado buscando nuevos ámbitos en la música y nuevos estilos hasta llegar donde estoy ahora. De pequeño conocí a Joan y a Manel en una escuela de música y a partir de ahí nos hicimos amigos y más adelante ya decidimos, conocimos a más músicos como Smoy y después conocimos a Sergio que quería ser cantante y entonces ya formamos el proyecto de Boston. Aparte de la música, me gusta también eh, jugar al futbolín o a la diana y lo que más me gusta es la informática, mm, de lo cual es por lo que toco teclados, pues tienen componentes electrónicos, lo cual es una cosa que me gusta mucho. Espero que os haya sido interesante y viva el heavy metal. Sie wollen mögen.